Циклическое реле времени Amron DH48SS предназначена для циклического включения и выключения нагрузки. Схему подключения вы видите на экране. Алгоритм работы реле очень прост. До подачи питания 220 вольт переменного тока на контакты 2,7. Контакты 8,5 замкнуты. Светится красный вольтметр на нагрузке, а контакты 8,6 разомкнуты. После подачи питания 220 вольт переменного тока на контакты 2.7 реле начинает циклично включать и выключать нагрузку. Для удобства объяснения обозначен время 1. Это когда контакты 8.5 замкнуты и светится красный вольтметр на нагрузке. И время 2. Это когда контакты 8.6 замкнуты, замкнуты и светится синий вольтметр на нагрузке. Время 1 можно установить при помощи четырех кнопок, находящихся справа лицевой панели реле. Установим 12. Кнопками, между которыми находится красная окошко, на котором написаны буквенные значения, можно выбрать, в каких единицах реле будет считать время 1. Если установлена буква S, это значит время 1 равно 12 секундам. Если установлено S01, это значит время 1 равно 1,2 секунды. Если установлена буква М, это значит время 1 равно 12 минутам. Если установлено М01, Значит, время 1 равно 1,2 минуты. Если установлена буква N или H латинская, значит время 1 равно 12 часам. Если установлено H01, значит время 1 равно 1,2 часа. Время 2 можно установить аналогичным способом при помощи четырех кнопок, находящихся с левой стороны лицевой панели. И при помощи кнопки, между которыми находится красное окошко, на котором написаны буквенные, значения, можно выбрать, в каких единицах реле будет считать время 2. В данном реле есть управляющие контакты, при замыкании которых можно управлять данным реле. Это контакты 1.3 и контакты 1.4. Если замкнем Контакты 1.4. Реле остановит отсчет времени и возобновит отсчет времени после размыкания контактов 1.4. Если замкнем контакты 1.3, реле вернется в первоначальное положение. То есть контакты 8 и 5 замкнуты и светится красный вольтметр на нагрузке а контакты 8-6 разомкнуты. И так будет, пока замкнуты контакты 1-3. Если на управляющие контакты подать напряжение, реле выйдет из строя. Контакты 8.5 и 8.6 это сухой перекидной контакт. То есть может коммутировать нагрузку напряжением отличным от 220 вольт переменного тока. Коммутирует нагрузку вот это реле. На нем написано 10 ампер при 250 вольтах переменного тока и 10 ампер при 30 вольтах постоянного тока. Для долговременной работы реле максимально не нагружайте.